Bon dia, ninjas! Avui som al sector de Grau Roig, a Gran Valera. Ens prendrem el descans del Guerrer a Camí de Pessons, una pista molt assequible i molt recomanable quan hi ha bona neu. La part inicial és l'únic punt on cal vigilar, ja que és compartida amb la pista negra Tub del Bosc. Si el teu esquí no és massa poderós, agafa una bona diagonal. El traçat de Camí de Pessons es pot veure al final, retallat en la muntanya. Un cop en el bon camí, ens trobarem amb una pista estreta i planera, no corris si hi ha gaire gent, ja que tens poc marge de maniobra. Recorda que no és una pista per córrer, sinó per gaudir de les excel·lents vistes. Uh! No et despistis. Aturar-se a la meitat pot obligar-te a caminar una estona i els nits de debò no remen. A meitat del trajecte, passem davant del bar de Pessons, una bona opció per fer un descans i un entrepà rodejat de natura. El llac, glaçat la major part de l'hivern, és un magnífic escenari. De tornada, la pista esdevé més ampla i el pendent s'estabilitza. Compte amb les interseccions de pistes, per bé que aquí tu tens prioritat. Arribats a aquest punt, Camí de Pessons es fusiona amb les pistes negres Tub del Bosc i Mirador. Si no t'hi veus amb cor, continua recte i baixa fins a Cubil per la pista blava Tortuga. Si ets un ninja autèntic, però, no dubto que et llançaràs a les emocions fortes. Huiah! I fins aquí Camí de Pessons. Gràcies per seguir-nos i fins molt aviat, ninja!